はオンラインの皆さんです皆さんこんにちは暑くないですか大丈夫ですか暑いですね皆さんこんにちはえまずはですねこんなたくさんの皆さんの前で歌えること本当にありがとうございます踊り手も嬉しい えそれでは皆さん一緒によかったら手叩いたり声出したり一緒に遊んで帰ってくださいよろしくお願いしますそれではオンラインいざ ョン深くセッションハイテンション踊